ನಾನು ದೀಕ್ಷಣ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಐಕಲಿಂಗಕ್ಕೆ ರ ಕೋಡಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಡಿಸೈನರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಕ್ಕ ಕಾಡ್ ತಪ್ಪಿ ಇಕ್ಕ ನಿಂಗೆ ನಾನು ಇಕ್ಕ ಇನ್ನೆ ಮಾಡಿತ್ತುಳ್ಳು ಇಕ್ಕ ನೋಟಿ ಡಿಸೈನರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನೋಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟಕ್ಕೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಡ್ತಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟೋದು ಲೇಔಟ್ ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಕಾಂಬೈಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ನಂಗೆ ಇದನ್ನ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡುವ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಂದ ಫಿಲ್ ಫಿಲ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ನ ಮಾಡುವ ಈಗ ನಾನು ನಾನಿಂದ ಪೇರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿಟ್ಟುಳ್ಳು ಈಗ ನೋಟಿ ಫಿಲ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಕಾಮನಿಗೆ fill parent fill parent fill parent ಆಚೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಈಗ ನಂಗೆ ದಂಡ್ ಬಟನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒರ್ ಬಟನ್ ಹೊಡ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್ ಹಿಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರೀನೇಮ್ ಮಾಡಿತ್ತು ನಾನು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ അതുങ്ങ് ಏದು ಒಂದು ഓണ ನಿಂಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೊಡ್ಕೊಳು ಈಗ ಇನ್ನೊರ್ ಬಟನ್ ಎಡ್ತೊಂಡು ಹಂಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಹೊಳ್ದೊಂಡು ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ತೊಳ್ದಿತ್ತು ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿತ್ತು ನೋಡಿ ಕಂಬ ಈಗ ನನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಟನ್ ಉಳ್ದಿತ್ತು ರೀಸೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿತ್ತು ಕಂಬ ಆ ಅವರು ಇದು ಹಿಡ್ತೊಂಡು ಲೇಬಲ್ ಲೇಬಲ್ ಒನ್ ಕಂಬ ಲೇಬಲ್ ಒನ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಆಯಿತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಪ ಝೀರೋ ಆಯಿತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಯಿತು ಅನ್ನ ಅಡಿಗೆ போய்த்து ರೀನೇಮ್ ಆಪ್ಷನ್ போய்த்து ಕ ಲೇಬಲ್ போய்த்து ರೀನೇಮ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಝೀರೋ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಳು ಇಂಡ ಇದು ಕಂಬ ಝೀರೋ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಳು ಆ ಪಿನ್ನ ಇನ್ನೊರು ಬಟನ್ ಇಡ್ತೊಂಡು ಅದು ಬಟನ್ ಹಿಂಗೆ ಕುಟ್ಟೋದು ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಲು ನೋಡಿ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಲೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಉಂಟು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ನಿಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟು ಬಟನ್ ಲೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟು ಅನ್ನ ಅನ್ನ ರೀನೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರೀಸೆಟ್ ಅಂತ ಪದ ಕೊಡಿ ಈ ಕನಗಕ್ಕೆ ಪೆಡೋಮೀಟ್ರ್ ಬೌಂಡು ಅದು ಪೆಡೋಮೀಟರ್ ನಿಂಗಕ್ಕೆ ಮೀಡಿಯಾ ಕಟ್ಟುವ ಅಡಿಗೆ ಬಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನ ಈಗ ನೋಡಿ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಪೆಡೋಮೀಟ್ರ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡತ್ತ ಪೆಡೋಮೀಟರ್ ಅದನ್ನ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪೆಡೋಮೀಟ್ರ್ ಪಪ್ಪ ಪೆಡೋಮೀಟ್ರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋ ಪಪ್ಪ ನಿಂಗಡ ಫುಡ್ ಸೈಜ್ ಹೆಚ್ಚಕೊಂಡು ಈಗ ನಿಂಗ ಇದನ್ನ ನಿಂಗಡ ಫುಡ್ ಫುಡ್ ಸೈಜ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೀರ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಡು ಈಗ ನಂಗೆ ಡಿಸೈನರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಿಂಗ ಎಣ್ಣೆನೆ ಬೋಂಡು ಏತ್ ಕಲರ್ ಬೋಂಡು ನಿಂಗಡ ಇಷ್ಟ ಈಗ ನಾನು ಡಿಸೈನರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಡಿಸೈನರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಹೋಗೋಣ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ಗೆ ఓకే ఇక్కడ నోటి ఇక్కడ నోటి ವೆನ್ ಸ್ಟಾ when start click call pedometer ಈಗ ನಿಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್ ನೋಡ್ತಿತ್ತು ಇದನ್ನ when start drag and drop ಮಾಡಿತ್ತು ಉಡೊಂಡು ಪಿನ್ನ ಪೆಡೋಮೀಟರ್ ಪೋಯ್ತು ಪೆಡೋಮೀಟರ್ ಪೋಯ್ತು call pedometer start drag drag ಮಾಡಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಟನ್ ಓದ್ತಿತ್ತು ಸ್ಟಾಪ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿತ್ತು stop when stop click do ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಟಿ ಕಾಂಬ ಅದನ್ನ ಪಿನ್ಯ ಪುನಃ ಇದಂಗೆ ಪೋಯ್ತು ಎಂತ ಅದಂಗೆ ಪೆಡೋಮೀಟರ್ ಪೆಡೋಮೀಟರ್ ಪೋಯ್ತು ಸ್ಟಾಪ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಡ್ತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಚ್ಚಾ ಅದನ್ನ ಪಿನ್ಯ ರೀಸೆಟ್ ಬಟನ್ ರೀಸೆಟ್ ಬಟನ್ ಕಾಂಬಾ ರೀಸೆಟ್ ಬಟನ್ ರೀಸೆಟ್ ಬಟನ್ ಪೋಯ್ ಇರ್ತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಈಗ ಕಿಟ್ಟು ವೆನ್ ರೀಸೆಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಡು ಅಂತಿಪ್ಪ ಅದನ್ನ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಂತೂ ಇದು ಪೆಡೋಮೀಟ್ರ್ ಪೋಂಡು ಪೆಡೋಮೀಟರ್ ಪೆಡೋಮೀಟ್ರ್ ಕಾಂಬನಿಗೆ ಹೋಯ್ತು call pedometer one dot reset ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋಡು ಈಗ ಹಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಈಗ ನಂಗೆ ಲೇಬಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಬಲ್ ಲೇಬಲ್ ಹೋಯ್ತು ನಿಂಗೆ ನಿಂಗೆ ಏರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಚೆಂಗ್ ಸೆಟ್ ಲೇಬಲ್ ಡಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಬ ಸೆಟ್ ಲೇಬಲ್ ಡಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಡ್ತಪ್ಪಿ ಎಲ್ಲುಂಡು ಅಂತ ಸೆಟ್ ಲೇಬಲ್ ನೋಡಿ ಕಟ್ಟುವ ಸೆಟ್ ಲೇಬಲ್ ಡಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಡ್ತು ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪಿಂಜ ಮ್ಯಾಥ್ ಪೋಯ್ತು ಮ್ಯಾತ್ ಮ್ಯಾತ್ಗೆ ಪೋಯ್ತು ಝೀರೋ ಅಡ್ತು ಹಾಕೊಂಡು ಝೀರೋ ಅಡ್ಸ ಬಂತು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋಂಡು ಅಚ್ಚ ಅದನ್ನ ಪಿಂಜ ಪೆಡೋಮೀಟ್ರ್ ಪೋಯ್ತು ವೆನ್ ಸಿಂ when pedometer dot simple steps ನಡ್ತಾ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅದನ್ನ ಪಿಂಜ ಇಂದ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಯೋಳಿ ಇನ್ನೆ ಇಂದ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಯೋಳಿ ಇನ್ನೇ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಈ ಝೀರೋರ ಬದಲು ಈ ಝೀರೋರ ಬದಲು ನಿಂಗ ಇದು ಒಂದು pedometer dot one simple steps ಅಂತ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಕಿಟ್ಟುವಂಚಿಂಗ್ ಪೆಡೋಮೀಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ಲಿ ಕಿಟ್ಟು ಈಗ ನೋಡಿ ಪೆಡೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಪೆಡೋಮೀಟರ್ ಡಾಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಉಂಡು ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಇದನ್ನ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡುಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ఇక నింగడ ఇది ఇక నింగడ ఇది ఇక నింగడ యాప్ రెడీ ఆచి పెడోమీటర్ ఇక బిల్డ్కి పోయితు బిల్డ్కి పోయితు provide Q R code Q app Q provide Q R code ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಕಂಬ ಇಕ್ಕ ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋಣ ఇక్క నింగడ పెడోమీటర్ ఆచి ఇక్క నోటి ఇన్ననే ఉండా ఇక్క ಇಲ್ಲಿ స్టార్ట్ బటన్ ఉంది స్టాప్ బటన్ ఉంది జీరో ఉంది రీసెట్ ఉంది ఇక్క ನಾನು ಅವ್ರ ಚೆನ್ನ ನಡೆದಿದ್ದು ಬಾತಿಂಗ್ ವಾಪಸ್ ದ ಇದು ಬೋರೈಪ ಇಕ್ಕ ನೋಟಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೊತ್ತಿದ್ದುಳ ಇಕ್ಕ ಅವ್ರ ರೌಂಡ್ ಪೊಯ್ದಪ್ಪಿ ನೋಟಿ ಇಕ್ಕ ಫೈಲಿಂಗ್ ಎತ್ತು ಇಕ್ಕ ಫೈಕ್ ಬಾತ್ ಇಕ್ಕ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಓದ್ತು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಚಿ ಈಗ ನಾನು ರೀಸೆಟ್ ಓದ್ತಿದ್ದೆ ಹಿಂಗೆ ಅದು ರೀಸೆಟ್ ಆಯ್ಪಪ್ಪ ಪುನಃ ಝೀರೋಗೆ ಪೋಪ ಈಗ ಎಂತೆಂತ ನಡೆದಿರ ಅದೆಲ್ಲ ಝೀರೋಗೆ ಪೋಪ ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಪೆಡೋಮೀಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಪದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು